arrêt, hôpital. Ouverture des portes côté droit. Prochain arrêt, Atlantide-Sablon. Ouverture des portes côté gauche. on a ça à parler, je me suis le dit. Nous, nous connaissons, qu'on rigole avec lui, nos soirées, on a ça à parler. Il n'est pas là, mais pas comme j'étais là. C'était, quelqu'un que je ne jamais oublier, c'est ton grand-père. Jamais oublier. Ah non. C'était mon patron, mais c'était comme si c'était mon père. c'est un terrain battant. Mais là, il ne s'est pas battu. Il s'est pas battu. Monsieur, monsieur euh, maintenant. Elle dit toujours Monsieur Griffo, je répète ce qu'on Monsieur Griffou disait toujours Monsieur Petit, quand il allait voir Monsieur Petit, était couché sous son lit, il n'était pas comme d'habitude. Il pas comme d'habitude. Il parlait plus, il disait plus. Je lui dis Mais qu'est-ce que vous me racontez, Monsieur Petit, aujourd'hui Il me disait Guilhem qu'est-ce que vous voulez que je vous raconte Je ne sors pas. Et pourtant, même s'il avant, il te racontait, même s'il était pas sorti, il avait toujours quelque, une blague à te raconter. Que là, non. Mais moi, je dis merci au bon Dieu quand même qu'il a pas su te C'est la seule chose que je me c'est Et j'ai été contente que tu aies été jusqu'au bout avec lui. La fin avec ton Dieu.

que oh. <laughs> ta grand-mère. Euh, il était toujours sur le bain ou il était pas Après, elle nous invitait à l'apéro, elle nous dit euh, prenez prenait sa douce. Charles faisait comme elle pouvait, elle était malade après. Mais bon, on était brave, papy. On allait tous les deux voir ta grand-mère aux urgences et ma mère après parce y a des horaires, il fallait qu'on s'habille. Ça, je me rappellerai la dernière année. Et puis quand il y avait l'anniversaire de Claude, il fallait qu'il parte acheter encore un gâteau pour le diabète de monsieur. On en a fait des conneries tous.